अरे नीचे उतरा मादर चोत तेरी गांड नहीं मानूंगा लेकिन मिस्टी को तूने ही बताया था ना पड़ोसन के साथ मेरे नाजायज संबंध है A few moments later. क्यों बताया था तो पड़ोसन के साथ मेरा संबंध चल रहा है बोल चोत बोल भोसड़ी चोत कुत्ता साले हरामी <laughs> अब तो बोल दे भोसड़ी के